Hi, uh, welcome back to my channel. Uh, this is uh, Luis. So, uh, actually, ang um, uh, goal lang nitong uh, um, vlog na to for today ay para i-promote ko ang aking uh, second uh, channel which is uh, pag-usapan natin with Brother Louie. Pero for the meantime, uh, uh, bago ko totally ibigyan ng uh, konting inputs about uh, my second channel, uh, baka hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na ito uh, feel free to um, um, click the subscribe button and hit the notification bell para uh, ah, maging updated ka rin sa aking uh, Luis Assumption Vlogs okay so now let's uh, proceed so sa ang laman nga pala ng pag-usapan natin ni Brother Louie ay iba't ibang topic na um, pwedeng pag-usapan like uh, yung una-una ko nga ah, ginawa in entitled I Love You Virus so ito yung uh, sun, nung taong 2000 sumikat no uh, dahil sa yung mga estudyante ng uh, isang uh, college na computer college at uh, gumawa ng virus uh, pero yung virus na yun ay totally um, mag naging popular kasi nga uh, hindi lang sa Pilipinas uh, nagkaroon ng um, uh, yung mga damage uh, hanggang umabot sa ito sa uh, Pentagon which is uh, sa balita natin eh, naging uh, empleyado na rin uh, sila yung mga creator nito doon then pangalawa sa ginawa ko dito ay yung uh, bakit bilog ang mundo so wala lang naisip ko lang lang sa'yo ano kaya ang itsura nun kung uh, ah, flat ang mundo so sabi ko uh, konting discussion lang kung bakit uh, bakit bilog ang mundo so ayun lang um, um, kwento ko nun then isa rin sa pinakal ko sa pag-usapan natin with Brother Louie yung paano paghadaan ang bagyo. So, actually, ito ay simple lang na usually, ang mga lalaki ayaw umawak ng payong, ganyan. So, ginawa ko lang yung, ano na yun, eh, dahil usually mga lalaki, ah, kapag ambon-ambon lang, ayaw umawak ng payong. Dapat buhin yan, parang malaga flash. So, yun na. Then, uh, dumating ang time na, although, nag-create din ako ng uh, title na Totoo ba ang time travel? The Back to the Future movie uh, originally ang ito ay request ng anak ko na tungkol sa time travel pero hindi ito yung ini-expect niya na ang ginawa ko lang ay about movie ng Back to the Future so pagpinso magawa ko pa ng tungkol sa story about the uh, time travel then isa sa na-request rin niya yung what is NASA's perseverance mission ito yung uh, tungkol sa uh, may kinalaman sa yung rover doon sa papunta sa Mars which darating na yun sa February 2021 dun sa mismong Mars so ngayon nasa, tra nasa travel pa lang siya papunta sa Mars then habang nag-iisip ako ng time ng susunod kong uh, vlog dun sa pag-usapan natin with Brother Louie bigla akong nakita yung isang uh, vlog din na bawal lumabas yung The Classroom Song by Kim Chu so ginawa ko rin siyang uh, konting kwento then hanggang sa yung sumunod ko ng vlog eh naisip ko bakit kaya ito eh, kasi hawak may hawak kong pera that time eh, paano kaya ang proses eh, ah, nakita ko yung bayani doon sa sa pera so, sa, naisip ko lang okay pag-usapan din natin kaya yung kung paano ang proseso na pagpili ng bayani sa pera so yun yung sumunod kong um, ginawa uh, so hindi ko halos i-explain yan dito kasi uh, pag pinanood nyo sa kabilang channel doon nyo nalang makikita then uh, sumunod uh, ako meron akong bus break ngayon na kumikita ako pa piso-piso uh, ah, in my spare time so ginawa ko gumawa ko ng vlog about how to earn money in bus break then uh, one time nung nag, uh, nagbayad ako ng uh, aming water bill papunta doon sa uh, Nawasa eh, may mga nakita habang nagbiyahe ako may mga ilan ako nakita na hindi nakasuot ng maayos na face shield, face mask, ganyan so gawa ko kaya ito ng konting pag-uusap so tinitle ko ito ng naisusuot ba natin ng tama ang face mask at face shield so coming up next yung uh, isa sa mga request ng anak ko yung ano, uh, urban legends so nag-search lang ako konti sa famous urban legends of the Philippines So may mga hindi ko alam kung apat o lima yata binanggit ko tungkol doon. So uh, pinag-usapan yun like yung uh, so si Rizal uh, anak daw ni si Rizal si Hitler ganyan ko yun lang yung mga binanggit ko doon. Then uh, sumunod kong ano yung habang sabi ko food trip naman. So naghanap ako ng tungkol sa food trip nakita ko ng tungkol sa street foods tungkol sa, sa Pakistan at sa India so yun nagkuha din ako ng ilang mga videos para makita kung ano yung uh, street foods doon uh, ah. ah, technically sa mga susunod na mga videos uh, maghanap din ako ng street foods na hindi lang sa Pakistan and India if, dito sa Philippines din and other uh, parts of the world then yung sumunod yung since uh, ah, napag-usapan yung urban legends yung uh, before that uh, nabanggit din yung tungkol sa kanta na My Way ni Frank Sinatra uh, gumawa rin ako ng isang vlog tungkol sa social phenomenon uh, killings after singing Frank Sinatra's My Way so yung, yung taong 2000 maraming ano uh, namamatay o pinatay pala uh, pinatay uh, ah, pagkatapos kumanta na sa karaoke bar na My Way. So, uh, syempre bumibirit, ganyan. So, uh, kaya karamihan nun takot na kumanta noon ng uh, ah, uh, sa karaoke bar na lalo na pipiliin niya My Way. Then, sumunod, uh, nitong kahapon na uh, Pasko, uh, gumawa ako ng uh, konting uh, parang pag-usapan uh, tungkol sa bakit mahalaga pagdiriwang ng Pasko dito sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Pero usually, uh, sa, Pil sa Pilipinas ang tinitingnan. Okay? Then, and finally, bago ang ano, ang um, huling sa ngayon, uh, na madad madadagdagan pa naman, pero uh, ito ang pinaka-latest ko, yung how, how Bitcoin works. Explain ko lang ng konti paano mag-work yung Bitcoin. So, that's all for the moment sa ngayon. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, uh, feel free to subscribe. And pakishare na rin sa ibang mga friends. And sa channel na pinapromote ko, uh, pakisubscribe na rin. Okay? So, thank you. Bye. God bless. So, time check right now ay 6.21 p.m. December 26, 2020. Bye. Stay safe.